Właśnie wy... Właśnie wyszło słoneczko. No i parę ujęć jarmarku bożonarodzeniowego. Ulica Świdnicka, róg z rynkiem. Jest koło godziny 14, cisza, spokój. Główny tłum jeszcze nie przyszedł a to moja szanowna małżonka